такой график. Он, например, показывает, что, допустим, больше всего работают по времени в Албании, но при этом и разброс, похоже, один из самых больших в той же Албании. Самый маленький разброс, но ну, один из самых маленьких в Венгрии. В Косово большой разброс. Вот Россия работает примерно среднюю продолжительность по сравнению с другими европейскими странами, и разброс не такой большой, как во многих странах, ну, например, вот в Германии большой разброс из развитых европейских стран, или в Италии, или в Исландии. Также можно будет запросить аутлайеров, показать аутлайеров, если они есть. Факторная переменная, опять же country. Опять же ищем переменную, отвечающую продолжительности рабочей недели. Снимаю лишнюю галочку stem and leave и запускаю. Мы видим, что очень много аутлайеров, то есть значений, которые выходят за границы трех сигм есть якобы, допустим, в Бельгии люди, вот, например, в строке 3003 находится респондент, который работает ну, порядка 175 часов в неделю. Можно познакомиться с этим респондентом. Строка 3003, ищем ее. Вот этот интересный респондент, он 168 часов в неделю работает, он самозанятый, ну, можно здесь долго о нем рассказывать, поскольку анкета очень объемная. Ну, если это действительно реальный ответ, то вот такой очень занятый человек, который мало смотрит телевизор, например, который в среднем мире доверяет людям и так далее. Очень много выбросов сверху и снизу. Ну так вот, возвращаемся к основной задаче. Проверка средних. Analyze, compare means, one way ANOVA. Находим внизу созданную переменную country n. Находим интересующую нас переменную, которая характеризует продолжительность рабочей недели. Сразу заходим в Options. Ну, график средних мы уже видели. Могу его запросить еще раз.